realidade o restaurante Teatro Caseiro ele vem, ele começou há quatro gerações atrás, isso era no tempo da antiga Movecimo, que tinha um bar, meu pai e minha avó. Depois disso meu pai fechou, aí depois de um tempo eu reabri. E depois de nove anos do bar chegou uma amiga e perguntou por que, que eu não abri um restaurante aqui. E uma semana depois nós estávamos fazendo um restaurante. culinária está na família há muitas gerações já. Minha filha tem um blog de culinária, né? Chamamos Cachorros. Ela está na quinta geração. Cara, eu tenho bastante visita de, de ciclistas aqui, eu acho muito bom, o circuito é muito bom, lindo, maravilhoso, né? Isso é, a gente que é da região é até meio duvidoso falar, mas eu acho um circuito muito bonito, né? muito bom. fiquem à vontade, a, o ambiente aqui, como vocês vão ver na, no vídeo aí, é acolhedor, é, o atendimento é familiar, a comida caseira, a nossa intenção é essa, é, é uma comida caseira, fiquem à vontade para nos visitar. É.